friends welcome to my YouTube channel म आज हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु हामीले नमस्ते को नमस्ते सिममा हामीसँग पैसा छ त्यो सिमको पैसा हामीले अर्को मोबाइलमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने त्यो कुरा म आज हजुरलाई बताउन गइरहेको छु त्योभन्दा पहिला म मेरो ब्यालेन्स हेर्छु हेर्नुहोस् मेरो ब्यालेन्स स्टार नमस्तेको ब्यालेन्स हेर्नु स्टार चार चार जिरो हेर्छु मेरो ब्यालेन्स कति eighty six point seventy six छ मैले अर्को मोबाइलमा पठाउन पठाउँछु मैले twenty rupees okay guys twenty रुपिसमा चाहिँ अर्को मोबाइलमा पठाउँछु कसरी पठाउने त्यो म हजुरहरूलाई म सिकाउँछु ओके ल सबैभन्दा पहिला त हजुरले पिनकोड थाहा पर्ने हुन्छ त्यो पिनकोड हाल्दा फेरि कस्तो झन्झट हुन्छ यो कसरी गर्ने होला यो कस्तो गाह्रो खाले हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दैन सक्नु माइन्डमा फेसबुकमा जानुहोस् फेसबुकमा जानुहोस् त्यहाँ केही होइन one four one five one four one five click गर्नुहोस् अनि जानु यो वान फोर वान फाइभ आउँछ मैले चाहिँ अघि नै मैले चेक गरिसकेको थिएँ चेक गरिसकेको थिएँ डियरको सरकारी अरू साथी हेर्नु होला यहाँ सबैहरूले सक्नुहुन्छ है अनि कोड थाहा पाउनलाई अनि यास कोड हाल्नु अनि त्यसरी डियर मेरो पासवर्ड एक दिन सेट डियरको मसँग पठाइदिन्छ मेरो मम्मीको आइडीबाट हो यो सिम चाहिँ मम्मीको आइडीबाट खोलेको त्यहाँ गुगलको पैसाबाट कम्प्लिट गरिरहन्छ अनि हजुरको यहाँ पासवर्ड यो कोड देखाउँछ यो कोड हेर्न यो कोड देखाउनु भएन न हजुरले कोड देखाउँछ अनि यो कोड चाहिँ हजुरले अहिले मैले हान्छु तपाईँले नै होला फेरि तपाईँले यो कोड फेरि तपाईँको मलमा गएर हान्नु मिल्दैन हजुरले यस कोड हान्दा हान्नुपर्छ यहाँ वान फोर वान फाइभमा गएर हजुरलाई कोड दिन्छ अनि त्यो कोड चाहिँ हजुरले हान्ने यो कोड चाहिँ यहाँ नहान्नु होला नथाहा हुनसक्छ हजुरलाई त्यही भएर म जानकारी दिने हो यहाँ गएर हान्नु होला यस अनि कोड मैले कोड फेरि त्यही हाने यो रिसिभ हान्नु अर्को कोड यहाँ आउँछ त्यो मैले भर्खर हानेको छु यहाँ आउँछ अनि त्यसपछि हजुरले जानुहोस् अनि हजुर यति थाहा पाउनुपर्छ कि अरू केही थाहा पाउनु मैले ग्यालेरीमा एउटा गराएको छु त्यो हेर्नु होला थाहा बन्छ star star four four two four star mobile number star balance ब्याज यति यति ब्यालेन्स हो यति जाने कलमा अनि के हाल्ने त्यसमा स्टार फोर टू टू फेरि के हान्ने हामीले स्टार हान्ने त्यसरी हामीले के हाल्नु पऱ्यो त्यसरी हामीले हान्नु पऱ्यो के हाल्नु पऱ्यो अघि मैले भन्थेँ नि कोड त्यो कोड हान्नु पऱ्यो त्यो कोड मेरो के थियो भन्दाखेरि zero four zero six zero two three three यो चाहिँ मेरो कोड त्यसो फेरि स्टारै हान्नुहोस् फेरि यही यो कोड फेरि तपाईँले तपाईँको मनमा हालेर मिल्दैन अनि फेरि बिग्रिन्छ star nine eight four seven seven sorry nine eight four seven six zero nine eight four seven six zero seven three nine eight four seven six zero seven three eight eight फेरि स्टार हाल्नु अनि तपाईँले कति पैसा चाहिँ त्यो अर्को मोबाइलमा हो भने यो यो यो सिम चाहिँ यो यो नम्बर चाहिँ मेरो यो यो मोबाइलको होइन अर्को अर्को मोबाइलको नम्बर मोबाइल हो ए त्यो मोबाइलमा कति पैसा पठाउनुहुन्छ तपाईँले जति पठाउनुहुन्छ त्यति मैले चाहिँ अहिले पठाउँछु हजुरहरूलाई भनिसकेँ मैले चालिस रुपियाँ पठाइदिन्छु अहिले अनि फेरि चालिस हनुमान चाहिँ फेरि याद हाल्नु कलमा छोड्नुहोस् आउँछ हेर्नुलाई एयरपोर्ट जा यो यो नम्बरमा सक्सेसफुल्ली भयो अनि मेरो मेसेज गर्छ हेर्नु होला म मेसेज पनि ल्याउँछु हजुरहरूलाई लाग्ला यो कुरा हालेर मैले उनासीमा है sorry one one five one four one five यो यो कोड छ नि मेरो यो कोड हाल्दाखेरि त तपाईँले यो मोबाइलको मेरो यो सिम छ नि यो सिमको पासवर्ड गर्छु होला के अरे यो मैले हाडा सिमको पासवर्ड निकाल्न सक्छ पैसा निकाल्छु होला मेरो मोबाइलमा हामी त्यस्तो कुरा नसोच्नु होला यो मेरो मैले यो युज गरेपछि अब मेरो यो चेन्ज हुन्छ गर्न मिल्दैन त्यही पनि मैले अब भर्खरै चेन्ज गर्छु यसबाट हान्यो भने मेरो अर्को कुरा हुन्छ त्यसैले यो गर्ने चलाखि तपाईँले टाइम वेस्ट हुन्छ त्यसैले यो पनि नगर्नु होला मैले जानकारी दिएको तपाईँले टाइम वेस्ट हुन्छ त्यो पनि साइबर क्राइम ल पनि हो त्यो पनि नगर्नु होला बुझ्नु होला हजुरले अब मेरो यहाँ मेसलाई बस्छ मेसेज बस्नु हुन्छ वेट दस मिनट कति खेली गइसकेको छ त मेरोमा ए चालिस रुपियाँ निस्किहाल्छु सक्सेसफुल्ली ल मेरो गइसकेको हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला मेरो भिडियो मन लाइक सब्सक्राइब हाल्नु यहाँ नमस्ते टु नमस्ते कसरी पैसा फन्ड टास्क पैसा टास्क होला हजुरले म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूलाई गराउनेछु यस्तै खाले भिडियो गराउनेछु नेक्स्ट भिडियोमा नमस्तेदेखि एनसेलमा कसरी पैसा पैसा ट्रान्सफर गर्ने र यो भिडियो सबैजनाले हेरिदिनु होला थ्याङ्क्स अल्लाह